días a todos. Eh, muchas gracias por venir aquí a, esta, conferencia y también agradecer a todas las instituciones que hacen presente que yo esté aquí desde, desde muy lejos. Entonces voy a ir a compartir un poco. ¿Esto funciona con esto? Ja, ich kann sich kurz einmal rein da setzen und klicken. Sí, la lámina. Eh, la región de donde yo vengo está ubicada en la frontera con ah, Perú, con Brasil. Y mm, represento al pueblo Shipibo Conibo. Y somos parte también de una organización nacional que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, e y de Y desde nuestra creación, desde nuestra organización, em, luchamos para defender nuestros territorios, nuestros derechos culturales, nuestros derechos organizativos y la reafirmación de nuestra identidad como pueblos. Em, el motivo por la que estamos acá es justamente para compartir el enfoque, eh, el, concepto que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, en relación al territorio, los recursos naturales, la biodiversidad en su conjunto. El, el mundo de este, hoy, el mundo desarrollado, el mundo industrializado, tiene una mirada eh, hacia los recursos de la Amazonía es, estrictamente como materia prima. Pero nosotros tenemos otra mirada. Tenemos una mirada también de relación espiritual el territorio para nosotros es la base fundamental para desarrollar nuestras culturas, desarrollarnos como pueblo, con nuestra propia identidad y, también esta relación entre el bosque, y los ríos, nos permite tener una relación especial Ahí se desarrollan nuestros conocimientos también para la artesanía. Y también es, nuestra economía. Siguiente lámina. Y esta relación entre, entre la naturaleza, entre el territorio, también sirve para desarrollar una estructura de conocimientos tenemos clasificado ciencias sobre biología botánica, los, danzas, las canciones, la medicina, la arquitectura, los tejidos, y sobre todo el, eh, los sabidurías y los conocimientos tradicionales se desarrollan en esta relación. y la forma también de cómo conservar las semillas y en qué épocas no cazar animales y, y en qué épocas tampoco no entrar al río entonces toda esta estructura de conocimientos es transmitido a, las, a los niños y esto, y esto no se da en una escuela pública. Esto se da el diario, con el abuelo, con la abuela, caminando en el bosque o pescando en el río. Por eso es que la comunidad es la propia escuela o la, o la propia universidad. Entonces, muchas veces los pueblos indígenas no tenemos acceso a, estas escuelas públicas formales. Ahora actualmente hay. Pero en estas escuelas no se encuentran estos conocimientos. Algunos niños los ven algunas veces un poco aburridos. En Purús conozco que los niños salen del recreo y ya no regresan a la escuela. Entonces, este, esta, relación está siendo actualmente violentado por, una, por un bloque de, acciones extractivas. Petróleo, gas, minería. Eh, hay megaproyectos para hidroeléctricas, represas, hidrovías y grandes carreteras. En, estos últimos cinco años se están dando grandes concesiones de áreas para la expansión de monocultivo de palma, de cacao, y en todas las regiones amazónicas del, Perú y se dan concesiones para actividades forestales. Y, este escenario em, se repite en, todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. en Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil. Y, los pueblos indígenas enfrentamos este escenario. Porque los actores económicos son los mismos. Solo que cada estado tiene diferente política y, y generalmente los estados se convierte en un facilitador tramitador para el ingreso de estas compañías. Muchas veces incumpliendo la ley de consulta que tiene algunos países. caso de la región de donde yo vengo, eh, el grupo Melca es, es una compañía, es una persona que trabajó antes en Malasia e Indonesia. En Perú ha instalado 25 empresas. Y siete de los cuales operan en Ucayali, de donde yo vengo, y ninguna de ellas está um, inscrito a su nombre. Entonces, no solamente vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sino también em, estafan o violentan las leyes ambientales peruanas. Y nosotros, esta empresa supuestamente está, es, tiene una membresía de la Mesa Redonda de Palma Sostenible, sus siglas en inglés RSPO, y, y supuestamente tienen la certificación verde para las actividades de palma y cacao en la Amazonía. Eh, ahora voy a referirme a la comunidad que está enfrentando este problema en el contexto actual. Y Santa Clara de Uchuña es una comunidad muy pequeña de la Amazonía. Y aquí hay algo importante que señalar, que enfatizar. Es que el Estado peruano y muchos estados nacionales de los países de la cuenca amazónica todavía no reconocen el territorio ancestral. Entonces, el territorio ancestral generalmente es un espacio mucho más grande y, estos generalmente no son reconocidos en la práctica a pesar de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo lo reconoce. Y eso es lo que ocurre en el territorio de la comunidad Santa Clara del Chuña. Aquí han deforestado más de 10.000 hectáreas. La comunidad estuvo tranquilo hasta que un día, hace tres años atrás, empezaron a entrar enormes máquinas y a arrasar el bosque. y las, y, y las autoridades o la comunidad empezó a quejarse formalmente ante el Estado peruano. Y hasta ahora no son escuchados porque los niveles de corrupción y tráfico de tierra generalmente favorecen a estas industrias. y también hay otras actividades como minería en la zona. En estos territorios hay mucho oro abajo y por eso la, gente entra constantemente. Eh, los impactos sobre la flora, la fauna, también ha sido eh, un escenario muy lamentable porque destruyeron el bosque, los ríos, que generalmente también son la fuente de seguridad alimentaria de la, del pueblo shipibo o de las comunidades. Nosotros hemos tenido que acudir a las cortes del país Em, para presentar las denuncias legales. Pero generalmente terminamos denunciados nosotros. Porque en alguna vez hemos detenido los tractores, tuvimos que quitar las, las maquinarias o las motosierras y la empresa nos acusa de violentistas, robo agravado, que, estamos armados. Entonces eh, los líderes de la comunidad y nosotros tenemos como 16 procesos legales. Y no nos dieron la razón. y hemos tenido que pasar ese caso al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de justicia en el país. Pero paralelamente a eso, la empresa empezó a hacer eh, una campaña en contra nuestro. Los medios han dicho que somos personas no gratas porque les pagaron los titulares, porque estamos frenando las actividades económicas del país y de la región. Y este escenario eh, es complicado. Tenemos que enfrentar eh, una campaña sistemática de, difamación, de amenazas, y justo en, esta zona el primero de septiembre hubo asesinato. Ah, asesinaron a seis agricultores, que es nuestros vecinos, por, por estos mismos operadores y traficantes de tierra. Bueno, aquí estamos en el marco de la COD 23, Hemos estado, yo participé en la COP de Lima, de París y de Marruecos y ahora aquí en Bonn. Entonces es importante señalar que el gobierno de Alemania y Noruega han asumido compromisos de apoyar al Estado peruano con fondos grandes para la protección de la Amazonía, la protección del bosque, garantizar territorios indígenas y porque hay hasta el 2023 la implementación de políticas de cero deforestación. Entonces el, Estado peruano está diciendo, sí, vamos a, vamos a proteger el clima, vamos a frenar la deforestación, pero como ustedes acaban de ver, en la práctica, a nivel local, el, actuar del Estado es diferente, es contrario. Entonces, ah, nosotros estamos acudiendo en espacios como la COP para, hacer conocer esta situación, buscar solidaridad y em, recientemente hemos tenido algunos logros de nuestra, en nuestra lucha. Y la, eh, las empresas, la empresa matriz de Dennis Merca que es United Cacao, ha sido retirado de la Bolsa de Valores de Londres porque hemos presentado una queja formal. Pero las empresas de Dennis Milka han cambiado de nombre. Han cambiado de nombre para evadir su responsabilidad social, ambiental y todos los procesos legales que están haciendo. Y estas compañías también se retiraron de la membresía de la RSPO antes que esta entidad emita su informe final. Lo cual confirma que sí han estado incumpliendo sus principios. La deforestación en la comunidad continúa hasta ahora. Y en este escenario de asesinatos continúan amenazas hacia los líderes. Y, y bueno, esta lámina es para mostrar Palma, pero también abajo esas plantas pequeñas que ustedes ven son la coca. Y en el 2010 el Estado peruano dijo que hay que erradicar la coca y hay que sembrar eh, cacao y palma como alternativa. Pero podemos observar que no ha cambiado el escenario. La, gente sigue sembrando grandes extensiones de coca y de eso nadie quiere hablar. Todo este escenario está generando cambios climáticos en las comunidades. Los alimentos, los alimentos son escasos. Eh, eh, los comuneros tienen que ir más lejos. Eh, las estaciones de lluvia vienen antes de tiempo o las crecientes de ríos son por encima de mucho más fuerte y, nosotros consideramos que si no protegemos el territorio y los bosques, esto puede acelerar aún más. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde vamos a vivir? Y hay un pequeño video que ustedes pueden ver. Yo también tengo aquí un video de cuatro minutos más para adicionar a, esta charla, a esta exposición. Si lo podemos ver para complementar la información que acabo de dar. Por ahora, gracias.